Zahn hab immer mich zu Weg gesetzt. Von außen wurde ich hart, ich stark, und doch hat man mich oft verletzt. weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Leben ewig schweigt, kann ich noch meine Träume sehen, wie Luft, die aus der Tiefe steigt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben, ist da, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. um espelho.